deskargatu dugun karpetan, klikatzen dugu BN irakurle digitala XAPI luzapena daukan fitxategia. Fitxategi eh, horri eraginda automatikoki Firefox ireki beharko litzateke. Eta baimena eskatuko digu luzapen hori edo gehigarri hori instalatzeko. Hemen ikusten duzuenez, argibide gehiago eskatu ditzakegu jakiteko e, plugin hori onartuta dagoen ala ez, baina guk egingo duguna izango da instalatzeko baimena eman. Berehala azalduko zaigu Firefoxen instalatuta. Kasualidadez, agertuko espalitzaizu e, instalatu ondoren, itxi nabigatzailea eta berrabiaraz. Lehenengo bidetik ez badizu funtzionatu, bigarren bide bat azalduko dizuet e, fitxategia automatikoki Firefoxekin ez badago e, lotuta, guk begiratuko dugu gehigarriak aldean Firefoxen menuan ikusiko dugu gehigarriak e, instalatzeko. Gurbel txikiari eman da, bilatzen dugu, instalatu nahi dugu gehigarria, eta edapen hoien artean, azalduko zaizu hemen, e, BN digitala. E, joango gara, gehigarria jarri dugun karpetara, irakurre digitala nahi zuzen ere, eta ikusten duzuenez pantailan oso argi azaltzen da Firefoxerako luzapen bat dela. Ematen diogu e, abril edo zabaldu horri, eta bere ala azalduko zaigu instalatzeko baimena eskatzen mezu bat. Nola, instalatu nahi dugun, ar, eh, bai estatu egingo dugu, eta bere ala irakurle digitala azalduko zaigu pantailan. Normalean, e, navigatzaile gehienetan momentu berean azalduko da barra hau, hemen ikusten duzuen barra. Baina, e, lehenengoan azalduko espalitz, itxi navigatzailea eta berrabia ondoren azalduko da. Navigatzailean agertuko espalitzaizu lehenengoan, joan behar duzu menua e, lokalizatzera. Kasu honetan pertsonalizatu esango diogu eta ikusten duzunez hemen jarriko genuke bere izenarekin identifikatuta EUSTTS izena du gehigarri honek. Guk e, aktibatu edo desaktibatu egingo genuke e, gure navigatzailean irtetzeko eta personalizatzetik aterako ginateke zure sistema eragilea XAP balitz e, eta lehenengoan funtzionatuko izu horrela, Nabigatzailearen B kaldean topatuko duzu menua eta hortik abiatuta egin ezazu gauza bera. pertsonalizatu zure eh, nabigatzailea eta pertsonalizatze horretan aukeratu ezazu euskeraz dagoen tunbar hori.